नमस्ते म विकास आश्रममा स्नाकोत्तर गर्दैछु विकासका विभिन्न प्रक्रियाहरूलाई बुझ्ने क्रममा चाहिँ मैले युएन डिजिटल लाइब्रेरी प्रयोग गरेको छु विगत केही वर्ष अगाडि म आफै पनि एज अ इन्टर्नको रूपमा चाहिँ युएन डिजिटल लाइब्रेरीमा चाहिँ काम गरेको थिएँ मैले काम गर्ने क्रममा चाहिँ मैले विभिन्न सिपहरू आफ्नो सिपहरू पनि प्रयोग गरेको थिएँ जतिखेर मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ यसको महत्त्वको बारेमा बुझेको थिइनँ तर आज मैले आफै पनि प्रयोगकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसको महत्त्व अझै बुझेँ थिएँ र म जस्तै अन्य विद्यार्थी साथीहरू शिक्षकहरू लगायत विकासमा काम गर्नुहुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि युएन डट इन्फो डट एनपीमा गएर चाहिँ आफूलाई चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी युएन डिजिटल लाइब्रेरी चाहिँ मोबाइल एप पनि छ यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ आशा छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ युएन डिजिटल लाइब्रेरी चाहिँ अझै लाभदायक हुनेछ अझै सहयोग पुर्याउन सक्नेछ हस्त धन्यवाद